Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne le convertisseur de Limousic. Donc c'est un outil qui va vous permettre de vous faire vos partitions vous-même pour pouvoir aller jouer avec Limousic. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de vous faire voir comment fonctionne cet outil euh, à partir de la chanson des trois cafés gourmands à nos souvenirs. Donc vous allez sur Google, vous tapez à nos souvenirs et vous rajoutez le mot accord qui va vous permettre de trouver en fait les accords qui sont utilisés pour jouer cette chanson. Voilà, écoutez, on va prendre, voilà, j'ai tapé donc sur Google, euh, on va prendre ben, la première ligne, la boîte à chansons, c'est un très bon site pour avoir euh, les paroles et les accords de la chanson. Donc voilà, on a ça, il suffit maintenant de l'imprimer. Ce que je fais, je lance mon impression et c'est parti. Voilà, donc je viens de récupérer l'impression de nos souvenirs euh, dans mon imprimante. Donc là maintenant, je vais aller sur mon application euh, Premium, tout simplement. Donc je démarre les comme d'habitude. Je vais dans la fonction réglage, interface de réglage. Par sécurité, je vais cliquer sur Factory Settings pour remettre l'application à zéro et être sûr que je n'ai pas des instruments choisis pour une autre chanson qui vont venir, euh, qui vont venir euh, me gêner. Et je vais dans mon convertisseur. Donc une fois que je suis dans le convertisseur, tout simplement. On regarde sur la partition, et alors la partition nous indique les accords qui sont utilisés pour la chanson. Donc là, je lis C dièse M, A, E, B. Donc tout ça, en fait, c'est la, notation euh, américaine pour les accords. Donc C, ça veut dire Do, euh, A, ça veut dire La, E, ça veut dire Mi, et dièse, c'est un dièse, et le petit M, c'est pour quand c'est un accord mineur. Donc quand je suis dans mon convertisseur, vous allez voir que le convertisseur vous propose deux colonnes les 12 accords majeurs et les 12 accords mineurs. Donc pour faire ma chanson, je commence par réinitialiser mon convertisseur, <clears throat> c'est-à-dire que j'enlève tous les accords qui sont mis par défaut, et je vais rechercher donc C dièse mineur, donc C dièse mineur, c'est la deuxième ligne des colonnes mineures. Voilà, je clique, A, donc A majeur, E et B. Voilà, ensuite eh ben, on s'aperçoit, si on continue à suivre la partition, on a toujours les mêmes accords. Donc euh, C dièse petit m, A, E, C dièse petit m, A, E, B, C dièse petit m, A, E, B, ainsi de suite. Donc on a en fait euh, une séquence harmonique qui va se, se répéter. Donc j'ai rentré mes quatre accords dans euh, mon convertisseur. Il ne me reste plus qu'une chose, c'est valider ce choix. Voilà. Et tout simplement, l'iMusic va appliquer ses accords aux touches. Donc sur mon convertisseur, je vois que pour le Mi, alors, commençons par le commencement. Pour le C dièse mineur, c'est-à-dire Do dièse mineur, ça sera du violet. Pour le A, c'est-à-dire A, là, ça sera du rouge. Pour le E, ce sera du jaune. Et pour le B, ce sera du bleu, tout simplement. Voilà, donc on revient dans notre interface de réglage et on va avoir cette harmonie, donc là, notre Do dièse mineur, notre La, notre Mi et notre Si. Voilà, Donc là, on a fait un petit tour harmonique de la chanson. On a plusieurs types d'accompagnement. Donc là, je vous invite à aller euh, dans les jeux pour, euh, euh, apprendre à faire des accompagnements 3 temps, 4 temps. Donc là, on est sur un 4 temps, euh, sur un temps type un peu balade. Voilà, donc vous savez maintenant comment réaliser vos partitions grâce au convertisseur. J'espère que vous allez pouvoir en profiter. Juste un petit rappel, donc pour utiliser l'imusique en toute autonomie, vous avez bien sûr donc ce convertisseur qu'on vient de voir. N'oubliez pas d'utiliser les jeux. Hein, vous allez sur les games de le le jeu Says et le jeu Cursus qui vont vous permettre d'apprendre euh, tous les différents types d'accompagnement, 3 temps, 4 temps, les pompes, les 6 temps, beaucoup d'exemples. Et bien sûr, n'oubliez pas la chaîne YouTube le sur laquelle vous retrouverez des covers, des tutos, souvent accompagnés des partitions qui vous aideront à chanter vos chansons préférées. Profitez bien de le